pakke fra boden i dag. Pakke fra boden. Der var det litt forskjellig. Blant annet denne. Den kan det bli spennende å se. Har jo sett på nett, selvfølgelig. Men spent på hva Hvordan Der er en i svart. står i hvert fall så på eska. Black. Fin eske. Det viktigste står på. Rett og slett. Og Batteri. CR2032. En mikrofiber. Krutt. Litt verktøy. Og pose med godsakene i. Å nei, det er ikke dette som er godsakene. Ikke spis. Hm. Virker solid og fint. Og Skal vi se Vi går rett på, så er den blå. Den skal være inni her en plass. Å ja. Det var en blå, fin prikket. Litt mindre Litt mindre farge, altså. Skal vi se. grønn. Tre forskjellige grader. Og rød. Hm. Virker veldig solid. Velbygd. Her er det er greit å håndteite den samtidig som du har da vanlig Helt vanlig hmm, fastnøkkel eller skiftenøkkel du kan bruke på. Hvis du virkelig har teita den til og ikke får den av igjen, eller du trenger å teite den til. Det virker veldig greit. Batteriet satt vel her. Mm. Batteriet sitter her, faktisk. Hvis jeg hadde tatt meg tid å lese bakpå, så hadde jeg kanskje innsett det. Ja. Mm. Ja, faktisk. To stykker batteri. Det ser ut som en veldig bra sikte. Nå skal jeg innrømme at jeg har tenkt å virkelig mishandle dette siktet. Jeg skal eh, sette den på en tippmann. En tippmann M4 med en heavybolt og bruke den der. Og det bør egentlig, i teorien i hvert fall, så bør det klare å ødelegge en sånn sikte. Men vi får se. Det kan hende å overleve. Ikke godt å vite. Åpne til justeringer. Du ser hvordan den ser ut. Vanlig justeringsskru som du kan bruke kniv eller flatskrujern. Og denne er grei. Har klart å miste topper på en <clears throat> på et sikte før. Det er jo kjekt. Så sånn liten ting. Veldig greit. Gleder meg til å leke med den.